Covid-19 infeksiyasining 109 ta yangi holati aniqlandi. Shundan 93 tasi mahalliy. Bu haqida Xitoy Xalq Respublikasi Sog'liqni saqlash davlat qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib xabar berilgan. Tiklanish holat boshqa holat. Maholadan aniqlangan mahalliy infeksiya aksariyatan chegaradosh mamlakat shimolidagi haylunzi nasiyasi 35 ta holat qayd Joriy yilning 1 noyabr kuni esa Xitoyda COVID-19 infeksiyasining 71 ta holati aniqlangan. Shundan 54 tasi mahalliy. Umuman olganda pandemiya boshlangandan beri Xitoyda 97423 ta tasdiqlangan kasallik aniqlangan. 4636 kishi vafot etgan. Avvalroq AQSh Milliy razvedkasi direktori idorasi Otni SARS-CoV-2 koronavirusning kelib chiqishi haqidagi maxfiy xulosalarni e'lon qilgandi. Manba: Qalampurus